kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga berikanlah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami cobaan Tetapi bebaskanlah kami dari dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah